कोरिया की टॉप पांच चाय जो हर भारतीय को पीने के लिए मैं ज़रूर कहूंगा इंसम छा कोरिया में जिसे जिनसिंग चाय के नाम से भी जाना जाता है जिनसिंग चाय विश्व प्रसिद्ध चाय में से एक है ये खासकर उन लोगों के लिए अत्यधिक लाभदायक है जो शारीरिक रूप से वरिष्ठ हैं कोरिया की जिनसिंग चाय एक ऐसी चाय है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छी है इसलिए भी दुनिया में लोग इसे पीना बेहद पसंद करते हैं जो लोग शरीर से कमज़ोर होते हैं वो हर दिन इसे दवा के तौर पर ले सकते हैं अगर आप जिनसिंग चाय पीते हैं तो आपका शरीर गर्म और स्वस्थ रहता है और अगर आपका शरीर कभी ठंडा है तो ये चाय आपके शरीर में गर्मी बढ़ाती है और अगर कभी आपका शरीर गर्म महसूस करता है तो ये चाय उसकी गर्मी को घटाने में सहायता करती है इसलिए भी ये चाय अद्भुत है इसे कहीं ले जाना सुविधाजनक है और मुझे भी ये चाय बेहद पसंद है एक बार मैंने भी अपने माता पिता को जिनसेंग चाय उपहार के रूप में दी है उन्हें भी पीने में बेहद मज़ा आया और आप सबसे भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप कोरिया आते हैं तो जिनसेंग चाय का भरपूर मज़ा उठाइए और अपने परिजनों के लिए इसे उपहार के रूप में ले जाइए जिनसेंग चाय बेहद ही लाजवाब चाय में से एक है Bye.